Ehm, schrijf op wie je bent. Ja. Ah, ja, wat wil ik vertellen? Doe wat je moet doen. Dat is eh, mijn boodschap. Als ik al een boodschap moest verkondigen, maar... Doe wat je zelf vindt dat je moet doen. Ja. Dus echt iets wat van jou zelf is. Dat moet je doen. En dat moet ik ook doen. Vrijheid om eh, vanuit je eigen gedachten en iets, iets te maken of iets te, neer te zetten omdat je denkt dat dat iets is wat eh, iets toevoegt, wat, eh, wat iets mee kan, waar iets of voor anderen is of voor jezelf. Waarvan je dat het zelf denkt en niet omdat anderen eh, iets verwachten van jou. Dus ja, gewoon iets moois creëren wat je zelf mooi vindt. Dat is volgens mij toch wel een hele belangrijke waarde in het leven, ja. Story doing. Hoe kun je mensen daar toe uitnodigen? Nou ja, misschien eh, door als eerste die vraag te stellen, wat je net ook aan mij vroeg. Wat is, wat is waarde voor jou? Of wat, is, nou, wat, vind je nou zo, wat vind jij nou belangrijk? Het kan van alles zijn. als jij een gasprietje belangrijk vindt. Om dat zo mooi mogelijk te laten bloeien bijvoorbeeld, of te laten groeien. Zou dat het kunnen zijn, dan kan je daar misschien iets mee doen. Als het maar iets is wat vanuit jou vanuit jouzelf komt.